हमारे अक्कू भाई कौए बुलाएंगे देख लो अभी आसमान खाली है कहीं भी एक भी नहीं है नजर नहीं आ रहा है देख लो हेलो रेडी आप ये देखो देखो ये आना चालू हो गए ये आ रहे देख लो देखो देखो ये आना चालू हो गए देख लो का वो हो गए इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास चारों तरफ कौए कौए देखो